Оценить, чего стоит мужик, можно по длине его бороды и по размеру его орудия. Чё зажался? Я ж не трону, зуб даю. Ха-ха-ха-ха! Уже иду. О тебе скальды песен не сложат! you Близится мощь Лакфара. Мой топор жаждет крови. Thank you.